नमस्कार घमासान हेल्थ में आपका स्वागत है आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपके बाल समय से पहले सफ़ेद क्यों हो जाते हैं तो आपको बता दें बालों के समय से पहले ही सफ़ेद पड़ जाने के कई छोटे मोटे कारण हैं परंतु प्रायः यह बीमारी पारिवारिक परंपरागत होती है समस्त बालों का अचानक एक साथ सफेद पड़ जाना एक अत्यंत विचित्र घटना है बालों के लिए किसी भी सुगंधित तेल की अपेक्षा सरसों या गरी का तेल अच्छा माना गया है इससे बाल सदा काले और चमकदार बने रहते हैं